Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Huérfano, coordinador de la Ruta de Colombia para Culture Contact. En este momento me encuentro en Hacha cumpliendo la cuarentena que estamos asumiendo por cuenta de la pandemia del COVID-19. Llevamos ya casi dos meses, eh, ahora a mediados de mayo completamos los dos meses en Colombia y eh, esperamos empezar a abrir la actividad económica a partir del 11 de mayo algunas actividades de básicas, industriales y de, construcción van a empezar a abrir, pero la actividad del turismo, que es en la que nos eh, eh, empleamos, eh, va a seguir cerrada mientras que se establecen los protocolos más convenientes para empezar a recibir los turistas. Esta situación ha sido muy compleja para el sector del turismo, especialmente para los pequeños empresarios o los artesanos del turismo eh, que han visto completamente reducidos sus ingresos eh, durante este periodo y temen mucho por lo que se viene en los próximos meses. Agradecemos mucho a los amigos de Francia, a los amigos de Culture Contact que se han acordado de nosotros y han reunido ese detalle y esa solidaridad para comprar eh, eh, mercados principalmente para toda la red de prestadores de servicios en la ruta que viene desde Cartagena hasta La Guajira. Todos están muy agradecidos con ustedes por esa solidaridad y ese detalle que han tenido en estos momentos de dificultad. Esperamos ir reorganizándonos y estableciendo nuevos, eh, eh, eh, nuevas rutas y nuevas ideas para reabrir y reactivar la, economía. Por lo pronto les agradecemos la solidaridad y les agradecemos a todos que estén pensando en nosotros y nos estén ayudando. Igualmente esperamos verlos de regreso en La Guajira y en Colombia próximamente. Un abrazo desde Colombia a todos ustedes y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Esperamos verlos muy pronto. Hasta pronto.